Ceren. Si suena todo. Bien. Vale. En todo, fíjate, eh, usar de referencia. Sí. nome é Javier, eh, máis conocido por Has Processor. Pertenezco á cooperativa STH, que presenta mm, o proxecto Mutacións Urbanas e que nos traen aquí ata, ata Teo, en concreto a asociación Aspamite e na cual presentamos o laboratorio DJ Inclusivo. se lles pediu aos participantes que truxeran as súas cancións, eh, unha selección das súas cancións favoritas. E isto foi o que mm, despois utilizamos para que eles mesmos foran os DJs que na festa que se fixo como colofón e para rematar o laboratorio e tamén coincidindo con estas datas eh, navideñas para celebrar un pouco as vacacións de, da asociación. E outro grupo, o do centro de día, eh, pusémonos a practicar eh, unha canción navideña, pero un pouco distinta, a ritmo e con ritmas de rap. forma de traballar coa música que non sea solo escoitándona e ser un personaxe pasivo, senón un personaxe activo eh, a través de, da figura do DJ, ser o protagonista. e iso é o que nos dá a música. Tuvemos a oportunidade de compartir entre todos distintas músicas, momentos de baile, de, de disfrute e de experimentación sonora.